uh, belum belum majikan air namun kuliah ah <laughs> para kurawa kurawa arek naikkan odeng <laughs> persiapan ini astronot-astronot yang lagi ini mau ngambil sialang mudah-mudahan dia orang selamat dengan tujuan semoga semoga bersukses amin yang ditujunya mudah-mudahan ya inilah nah, inilah nah, tuh. Tuh. Allahu Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Alamin Nah pemirsa Ini sangkarnya Dengan syukur Alhamdulillah kami Berdua di atas ini Yeah. gimana hasilnya Alhamdulillah 呀。 udah dua kali ngiris pemirsa hmm. wah. bisi iya mah diangkat sebelah wah berat mah aduh hati-hati coba pak sini mau dipotong sama saya nih pemirsa ini cuma coba pak sini mau dipotong sama saya nih pemirsa ini cuma tinggal madu kucing hmm. madu kucing terus wak kanak wak terus gak wak terus mantap nah udah cukup terima kasih ini udah selesai semua tuh udah ini Oh, ada tua ini cukup terima kasih udah beres semua Hah? berapa menit 7 menit ini 15 17 detik 8 detik ya syukur Alhamdulillah wassalam warahmatullahi wabarakatuh kami turun minta saya minta doanya saya mau turun minta dengan selamat sampai tujuan Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini dia hasilnya kawan. Nih, nih pawangnya tuh. Itu kuncen kuncen tuh. Ini hasilnya. Alhamdulillah mantap. Uh, eh, sipnya gimana sipnya sipnya? Uh. Eh. <laughs> Oke okay lah, sekian dan terima kasih.